एक बात बता यादों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 साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूं तुम्हें मिस करता हूं रोज करता हूं बहुत मिस करता हूं 또 पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं मैंने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी सुखा कहते जाओ जाओ उसके बिना जी एक दिन जादू की तरह तुम्हें वापस मेरी जिंदगी में भेज देना कसम से बस साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूं तुम्हें मिस करता हूं रोज करता हूं बहुत मिस करता हूं